Yo yo yo, kembali lagi di channelnya Rian PY. Thank you guys masih stay tune di sini. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Karena yang subscribe gua doain masuk surga. Langsung aja yuk kita lihat video yang berikut ini. Saat chatting pada umumnya kebanyakan dari kita mengetik menggunakan keyboard. Tapi lama-lama capek juga ya guys. Kalau kamu merasakan hal yang sama, ada kabar gembira sekarang kamu bisa chatting tanpa perlu mengetik. Memangnya bisa chatting tanpa perlu mengetik? Jawabannya bisa banget guys. Ini bisa memudahkan kamu yang tengah ribet. Namun harus menjawab chat penting dari seseorang. Bagaimana caranya? Kita akan memanfaatkan fitur voice typing yang ada di Google Keyboard guys. Biasanya aplikasi ini sudah ada di dalam setiap HP Android. Namun buat kalian yang belum ada, Jangan khawatir, karena di sini solusinya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ialah buka aplikasi Play Store lalu ketik Google Keyboard. Setelah itu kalian langsung install. Ini tampilan pertama setelah kalian menginstal. Klik panel aktifkan dalam setelan. Klik panel keyboard sehingga berubah warna menjadi warna hijau. Jika timbul tampilan perhatian, kalian tinggal klik OK. Lalu kalian akan masuk ke langkah 2. Akan ada tampilan seperti ini. Klik atur mode input. Jangan lupa centang papan tombol Samsung sehingga berubah warna menjadi warna hijau. Selanjutnya, kalian akan masuk ke menu pengaturan. Pertama kita harus mengaktifkan tombol speakernya dulu dengan cara pilih panel preference. Kalian tinggal samakan seperti pada gambar. Selanjutnya, kita bisa menambahkan bahasa apa saja yang bisa dideteksi oleh fitur voice typing ini. Caranya kembali ke menu pengaturan, lalu pilih panel dikte. Selanjutnya pilih panel pengenalan ucapan offline. Lalu kalian klik di semua download bahasa Indonesia. Maaf di sini saya sudah mendownloadnya. Kalian yang belum tinggal download saja. Sekarang kita buka WhatsApp dan pilih kontak yang ingin kamu hubungi. Munculkan keyboard, maka kamu akan melihat tombol speaker di sudut kanan keyboard. Tes, tes, tes. aplikasi berjalan. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sekian video dari saya. Terima kasih telah setia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan subscribe.